Mbote, mbote, bandeko balandi, on a biso ekoki tokutana na bino. Dernier virage, votre émission, encore une fois, na plateau Oyo, Oyo Mosibo Messani. Émission na bino, bolandaka tous les mercredis, rendez-vous à tous les mercredis, donc 20h, je crois que Bandi déjà comme Messana. Donc, la concept Oyo, Batu Ebele Bazali, en tout cas, ko s'interesser na yango bazali ko koma bazali ko benga merci en tout cas na nioso na ba suggestion na bino pour l'amélioration donc ya emission oyo alors lelo thème na biso ezali sur euh, ba église de réveil je crois que oyo bolandaki mercredi passé ezalaki sur euh, origine donc ya église euh, ya religion chrétienne mais ezali kaka suite na yango mais lelo tokoparle sur euh, église de réveil donc ebandaki ndenge nini ekomaki ndenge nini na afrique bato lelo oyo c'est vrai na niveau ya mboka na biso ya congo Bon, tolo ba église catholique ezali majorité ya population bazali ba catholique mais au moins vent ya sike ya donc église de réveil oyo bandeko ebele bakoma kokende kuna basusu même bakendaka na église catholique mais bakendaka toujours aussi na ba église de réveil na bango tomeka mpe kocomprendre na kati ya émission na biso ya lelo église de réveil elobi nini ebanda ndenge nini comment ce que lelo oyo ezali kopanzana à travers le monde avec frère kashisha bon d'abord frère mbote frère alimia mbote Voilà donc euh, comme la lobby donc bato babandi deja komesana donc na concept ya biso oyo alors lelo thème na biso ezali sur église de réveil comme déjà basi bamesani avant mpe tobanda émission totika émission na maboko ya nzambe prière avant tobanda émission na biso tokota na kati ya développement tozobondela na nkombo na yesu nkolo topamboli yo mpo na temps oyo opesi biso lisusu lelo mokonzi totiki ba ndeko bazo landa biso na biso nionso tu tozala na esprit moko totiki biso biso nionso tomitiki na maboko na yo mokonzi toza na besoin yo ofongola mayele na biso afin que to comprendre makambu na yo puisque apotre Paul alobi que nasambela na molimo nasambela pe na intelligence puisque intelligence ewutaka epa na yo tika ete mokonzi yo fongola moko na moko na biso oyo akoyoka pe biso afungwama de façon que soki mutu ayebi akozala na facilite ya ko se defendre meme na kati makambo tomona na mokili awa mokonzi na ngai but na biso yali to gagner vraiment ba peuple na yo bazonga epa na yo mokonzi tambusa biso na molimo na yo na kombo no yesu nde tobondeli boye amen amen voilà donc tozobanda émission na biso ya lelo thème ya émission na biso ya lelo ezali Ecluse de reveil, je crois que na emission ya suka tosalaki, topalaki sur, comme nalobi na introduction, topalaki sur la religion chrétienne. Alors frère Kashisha asukaki na niveau ya ba réformes. Ba réformes wana ekomaki na kati église catholique et puis ba réformes wana ememi biso ti na ba église de reveil oyo tozali ko vivre lelo awa. Alors frère Kashisha, donc euh, comme nalobi église de reveil donc ezali thème na biso ya lelo. Pona kobanda ezali kaka definition parce que yango mutu ekofungolaka meme biso na emission na biso comment ce qu'on peut definir terme wana eglise de reveil je crois que na français batu bazo comprendre eglise et de reveil ebandaki nde ni terme nani yango mpenza apesaki kombo wana ya eglise de reveil hmm. bon donc euh, euh, nzambe azwa lokumu lisusu frère euh, merci ndenge ozo continuer kosala Euh, musala oyo na biso na kati ya langa nkolo puisque mokili ya tellement mabe makambo eza tellement ebele oyo esaba na mokili lelo soki bana nzambe bayebi verité nde bakozala réellement sauvé puisque bible biso na kati ya jean chapitre 8 euh, verset 32 que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira c'est-à-dire soki moto ayebi vérité Bo comprendre ba termes mususu oyo bo lobaka yango boye sans que bo comprendre place ewuta et puis signification nango eza nini. Ce crois que le but vraiment ya emission yango yango. Voilà, voilà moi je pense que c'est ça aussi nde tolobi euh, tokoki kosala 4 heures du temps ya emission te ou bien totanga ba livre ngai au fait Euh, euh, style nanga bandeko balanga ba, donc euh, bayebi ke ezalaka nga alingaka makambo pratique alinga bathéorie ba, ba te parce que bathéorie ere moko et tobengi yango église de réveil eza ezali ka terme mpo na koloba ke non eza église oyo et se détachaki n'est-ce pas na ba na ba na ba dogme ya ba église catholique surtout et se détachaki na ba dogme ya ba église protestante tu vois puisque église catholique ezalaki après kabwane comme église protestante après protestante wana sikoyo nde eye kobota plus tard de réveil mais sikoyo bo comprendre biso bien To beta lisolo kaka pona eglise ya Congo te hein eza ya plus kende na ata koloba eglise banda kala donc avant avant kutu Yesu aya na mokili ja batu banda kosanga c'est pour dire que bo comprendre bien tango toko koma ti place ya Congo peut-être tokoloba pe quelque chose là dessus donc c'est à dire eglise de reveil et avant que na beta lisolo ya reveil na zongi na na sima je pense que tobaki wana ti na mbala sima tonga to kokota pe meme na kati ya histoire wana ya mutu moko oyo tobengi Martin Luther. Martin Luther voilà. Ba, bat, bat, bat, Est-ce que bato mingi basalaka ba erreur bakanisaka que Martin Luther King wana eza Martin Luther King mm. eza oyo ya ya États-Unis oyo noir américain azalaki Baptiste mpe azalaki mpe moto asambela azalaki Baptiste mm. mais azalaki mingi moto ya politique ah, donc mingi mm. eh, moto ya politique mais Martin Luther oyo nazoloba aza allemand aza allemand et ce qui est encore ce qui est encore euh, mpo na ngai ce qui m'attache encore plus na histoire na ye eza que place na vandi awa N'a place ya nako vanda eza au moins ba ba 60 minutes n'a voiture ozo mona ah ça dit naza na kati ya mabele ya kati ya mabele penza ya Martin Luther ça dit Martin Luther tobengi na allemand Martin Luther mutu wana asala histoire Na temps moko ya moke, eh, histoire na ye ezalaki nini? Azalaki catholique. Avant akoma catholique, azalaki kokende quelque part na zamba moko boye, après amoni ba tonnerre ekomi kobeta, ba tonnerre ba kake ezobeta, eh, esko na ndenge moko ya bien te, ekomi kobangisa neti akufa, neti eh, ezwa ye na ndonko na nzoto akufa. Nde sikoyo aye kosala vœux. Asali vœux, ayebisi Nzambe, Soki obikisi ngai na kati ya, ya embuscade oyo, ngai soki nazongi, nabimi na kati ya mboka, nazongi, nako, nakozala, nakokoma mwana. Mwana azali ndeti kaka mobali, hein, na ba soeur religieuse te, mais frère religieux, tobenga yango bongo, non? C'est à dire bato oyo atiki makambo nionso, atiki ndaku, abala te, tout ça, ake fanda na kati ya, ya couvent, c'est à dire mwana, voilà, mwana catholique. Mais histoire naye avant ezalaki que azalaki etudiant aosala donc aza kotanga droit wana toza na 1500 et quelque aosala droit tango sikoyo azwi embuscade wana nde sikoyo akeyi n'est-ce pas euh, ko se ko se euh, ko s'inscrire n'est-ce pas na kati ya couvent po akoma mwana Bazui ye pe akomi muana. Akomi continue pe muana muana muana. Siko tellement asalaki experience na ye dejà ye moko personnel na Nzambe avant que aya na kati ya ya eglise catholique ou bien avant que akoma muana. Il avait plus la crainte du donc donc du Seigneur anda kobanga Nzambe tellement que alingaki kozala toujours bien na Nzambe. Na fongola parenthèse muke. Nga na loba boye biso towuta na kati ba eglise batiment. il faisait tout so asali lisumu ata moke akepa sango koconfesse ko, ko eh, asali boye c'est-à-dire il était tellement alinga kovivre donc pieusement pieusement alors sikoyo jour moko esprit ya nzambe eye koeclaire ye atanga bible atanga bible aye kozwa passage nayebi te soki nako trouve yango rapidement voilà donc je disais que nani martin luther abandaki kocontinue koluka koplaire ko, ko na nzambe tellement que so asali likambo ya moke ya mabe aza tutu kozongela donc epai ya nzambe euh, en passant bien sûr par euh, ba, donc sango ake kotubela masumu na ye il, il faisait de tout son mieux mpo na nini po euh, euh, apela na nzambe de façon ke nzambe asepela neti toujours alors jour mosusu akomi ko komédite azotanga bible puisque euh, à l'époque na ba 1500 wana bacatholique baotanga kaka bible na latin bandeko na latin mpe ya makasi latin moko soki oyoki yango balatin tokaka ya ba ya, ya ba juge soki oki yango oki oki loka ba eh, donc la te moko makasi pona nini po bato baza na kati wana ba comprendre te kaka bango bato likolo ba comprendre c'est pourquoi omona na kati église catholique po koma sango faut tanga mingi puisque po il faut mm. faut ozala ba capacité moko intellectuelle de façon que au déchiffrer au comprendre ba langue noki tout ça alors mais nani mm. nani Martin Luther nani abi ana osala ba étude ya droit mais sikoyo azaki donc ayebaki pe latin mais c'était un euh, donc allemand azaki allemand donc ayi kosala sikoyo que tangu ye sikoyo azotanga akomi koluka nzambe na na na ba force na ye kotala qu'est-ce qui est bien sikoyo mais na kati na ye azoloba ke aosanti kaka vide odire eloko eza nango te mais c'est normal puisqu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, azalaki na ngote. Donc, bref, ayako sikoyo passage moko na kati ya 1 Timothée chapitre 2 verset 5 parce ai biboué. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Frère, o comprendre? Na comprendre. Mm. Frère, na bandela ngo. Bandela. Omona oyo pona tie homme yoka. Oui. Mamu tobaki mm. maman na tobaki ngo dernièrement. Mm. Car ezaka na Nzambe moko. Mm. Eza pe na médiateur moko. Moko. Entre Nzambe na batu. Mm. Virgule Yesu Christo moto. Moto. Nalabaki na yo liboso que il était homme. Pendant donc azali na mokili yango alataki kombo ya Christ. Mm. Voilà. Euh, wana demoni namei kotia su sete mpo bato bacomprendre kaka bien puisque eyaka baquestion eza tema ebele cestadire mm. yesu ntango ayaki na mokili alataki nzoto wana azalaki mpo na kotia koyokana entre bato na nzambe c'était ça sa mission en fait alors siko mm. martin luther acomprendre eloko oyo Ah bon a continuer ah, omoni otanga ezaka lokola biso te obandi hmm. male malembe na kati ya l'église euh, pasteur ateli kamo obi ah o vérifier obi ah eza bien te mais otikali na ovandi na otali otala na otango ozalaki mwa kaka moko de frappe to kaka moko de ouais tu vois un peu donc ye mpe ane kosala bongo il a continué il a continué il a continué mais alors ekomaki ntango wana sikoyo oh atanga amoni passage wana a se rappelle siko que oh, mais chaque fois soki na sali mabe na kendaka pas sango pona ko ko confesser ah mais mais, mais siko ndeni susu ah bon a continuer quand même alors et eh, au sala siko que jour moko abi non trop c'est trop aye ko zwa siko yo azwi na papier na bic akomi ba points azo aza frère akomi 95 points Martin Luther entre autres pourquoi est-ce que mutu soki asali masumu fwa kotubele pa sango entre autres pourquoi est-ce que nani ma, donc parole ya Nzambe eza accessible na bato nyonso te ezalaka na donc na monoka moko latin entre autres pourquoi est-ce que pape aza eleve na kati ya bato nyonso Frère 95 point euh, donc point obike azwi yango abambi wana kati église oyo na biza à quelques kilomètres epa na ngawa na mboka moko babengi yango Wittenberg Wittenberg hmm. atya yango na kati ya porte ya église abeti sete tatatatata ah soki moto nyonso azoleka omona oh mena koyi makambo oh, Martin oh babengisi ye yo makambo okomi makambo nini oyo oh? Senga pardon, senga pape pardon pona to tika kaka maman eleka abi mm. jamais. Abi nga natangi Bible, soki Bible ekosi ngai donc vie na ngai Nzambe kaka ye moko a juge. Donc ngai mamu na lobi ezaka bongo na ko kondima papote ya pape te na kondima te ke yaza likolo na biso bike aboyi penza boyi. Alors baye ko pesa ko chance papi que non, to pesa quelques jours au réfléchir ou bien okima obima mboka soki te toko kangayo nde sikoyo aye kosala ke ba camarade naye baye kosala nini baye kosala embuscade moko ya lokuta bakangi ye neti ba kidnape bake ko change identite akeyi aye kozwa sikoyo aye kozwa sikoyo bible ya latin wana a traduire yango sikoyo na allemand facile azwi kaka 11 semaine kaka atraduire yango nyonso alma facile nde soki akomi kopropage yango epa bato pourkui na bandi na lisolo na ye nde nalobi eh. eh, histoire ya église de réveil eza tema monene soki tobi tozwa histoire ya bato nyonso babenga yango nini vision d'optique place nga naza na omona boye yo oza ozomona boye donc cestadire eh, tokozwa baka nyonso te mais entre temps na états-unis y avait des gens deja ba, na ba 1700 wana pe ba 1800 moni nga nalobi mpo naza na allemagne histoire yango oui. naza na yango mm. na allemagne awa bref donc eye kosala sikoyo ke apartir ya wana nde reforme nde ebandi wana sikoyo babengi yango babengi martin luther azali reformiste c'est-à-dire voilà. alongo église catholique aye koreforme makambo alongoli ki, ki, ki, euh, donc adepouye pape alongoli masala ya pape alongoli makambo ezalaki eh, ke moto avant aso asali masumu ole abondela nzambe alimbisa ye il faut kende epai ya nani epai ya sango alongoli makambo nyonso to wana tout ça ah, et puis ekosala ke bato nyonso bambi kocomprendre siko nzambe mais sikoyo frère ntango ozoloba euh, asali reforme alongoli ezali baquestion oyo amitunaki Ee, donc, soki otangi yango na, na ba-Bible mosusu, peut-être ba, ya ba-Louis Segond, eh bien, ye na, a, a, a, a explika makambo na, na, na langage moko boye ya, donc, lang, lang, langage moko courant. Ozo mona? C'est-à-dire, tango, omoni, e, eza lokola ngai nayebisi yo que, ah, frère Alimia, ndenge eza boye, nde tosala emission boye, nalingi tobengisaka pe ba, ba, ba, ba invites, point un. Omoni ndenge nini? C'est que eza besoin na ngai, nasi na resoudre yango, mais natuni yo po nazwa pe point de vue na yo. Du moins, c'est à dire ye tango asalaki ba 95 points, ce n'etait pas des questions, c'etait des constats à constater. Après akomisi ko na se phrase a dit que il faut qu'on en parle, tolobela yango donc bo il faut bo bo convaincre ngai. Mais ce n'est pas que atunaki te que puisque ayebaki te, il a il avait compris que c'etait ezalaki faux. Mais alors tango alobi que alongwe na kati ya eglise catholique, asali oyo tobengi reforme oyo eboti protestant après na kati ya Europe awa, eye kosala que ye nde sikoyo akomi neti babengi yango nini? Donc première personne oyo na kati ya Allemagne akotisi vent ya eglise oyo tobengi eglise de reveil puisque banda kotika place na Saint Esprit, ozo mona? Batika place na Saint Esprit tellement eza. Donc en fait tango ozo loba c'est comme donc ozo loba wana. Martin Luther wana a creaki courant mususu ça dit que courant, complètement courant, abimi voilà. abimi na église catholique voilà. a créer biloko mususu voilà. bato na complète yo voilà là c'est voilà. plus clair Obene, yango, voilà. Hmm. yango hmm. eza important tobeti oui. sete soki hmm. olongwe place moko boye hmm. kozala ko, ko inactif te Okay. Eh, puisque essentiel rien ko critiquer même mais yo moko siko osala nini? Omona. Mm. Et yo siko eza important siko longue place moko boyo non. Pasteur na aza ndumba bona bo tout ça bo siko yo vandi siko osala nini? Il faut mm. yo moko pe siko o meka pe ko tala siko est-ce que tu es maintenant na kati ya courant mususu selon euh, entendement na yo par rapport à relation na Nzambe. C'est ce qu'il a ah. fait. C'est qu'il a mm. fait. Voir mm. même tango asala ki bongo nous sommes à 1500 frères. 1500. Okay. Bah, bah, écoute, c'est quoi l'église n'a pas na liste ya ba eglises reconnues mondialement entre autres catholique mpe na kati kaka baye hmm. kotia ba nini babaki ba orthodoxe wana baye hmm. kotia ba nani ba ba comment appelle ça ba euh, anabatisme anabatisme ezali hmm. ezalaki mopepe moko ya babatiste eh, mais bazalaki mpe ndenge mosusu cestadi baye kondima ye sikoyo ke akomi eh, ekomi euh. niti religion fekashisha ntango ozoloba parce que to comprendre mpe esika wana ntango baye kondima ye Bana nango bazalaki naloba na comment dirai je bazalaki na pouvoir wana ya ko reconnaitre ba religion parce que olobi bandimi ye bandimi ye qui decide alors à la place parce que ezalaki nzambe ezalaki nzambe te keke bayekaka batu ya mokili qui à l'epoque bakoki bazua ba decision balobi que non to reconnaitre te l'eglise c'etait qui? Bon frère, tango abi reconnaitre awa eza que omoni selon histoire selon histoire eza que to bana ebanda dejà que no eglise romaine ou bien catholique bandaki ko bandaki ko donc donc ko chapeauter makambo nyonso ko ko konza to yango na linga ko konza so na bike baye ko ndima bango c'est à dire omoni eza neti nini soki nde tobaka celui qui n'est pas contre moi il est pour moi il est avec ouais. moi be pour moi de toloba bongo non ça dit mm. tango baza baza kotika mutu a évoluer sans mm. que ba bakanga ye ce que ba ba tike libre non c'est à dire ce que ba ba adopte ce qu'il fait tu vois ce ce que je veux dire c'est à dire ba ba nani ba catholique bien sur ce sont eux qui qui conduisait bango balaki ko balaki ko ko ko ko ko konza mokili ye a contredire bango mais sikoyo ye aye kovanda wapi na mboka na ye sikoyo na mboka na ye sikoyo roi wana Charlemagne place kombo Allemagne ewuta Charlemagne azalaki contre ba romain Ah, ok, d'accord. Amona ba Romains bazo linga ete bakonza kaka, ozo mona. Hmm. Donc empire Romain ekufi, bazo eh, baza ko attaquer yango mais bango balingaka batikala. Siko Charlemagne hmm. déjà na ba na ba na ba na ba année wana sikoyo donc euh, succession ya Charlemagne bien sûr, banda ko ko ko eh, ko kolinga te que donc pape akonza na kati ya mboka na bango hmm. par exemple, c'est-à-dire apesa ah, mibeko mibeko dans la sens wana. Donc en fait Martin Luther ndeko lobi azui appui donc ya pays na ya. Ya pays na ye. Epesi ye donc naba mwa autorisation wana et puis ba soutenir ye na combat na ye oyo amenaki. Ça on comprend donc c'est notre combat qui qui donc olobi c'était c'était quoi c'était quoi c'est l'église protestante olobi église ezali origine ya eglise de reveil mais à l'epoque bazo benga yango kombo nini c'était seulement eglise de reveil. Mais quelle peut être particularité nango eza nini tango lobi ba courrier eza ebele pourquoi est-ce que ekomaki un peu na ba ekoma esu ebele bongo est-ce que balo yokana te qu'est-ce qui a fait qu'il y ait des créations comme ça ba ba, ba courrier ebele ya ba église yango bon moi je pense que ekomaki neti États-Unis na ba mm. 1800 déjà ba 1900 mm. ba 1905 Bango mpe bayaki na mopepe mpe ya donc ya reveil na ndenge na bango. Na France mpe ndenge moko, bayaki mpe na mopepe ya reveil na ndenge na bango. C'est à dire ezalaki mpo na ngai nazomona yango neti ekomaki neti defi, chaque pays alingi a se positionner donc religieusement. Pourquoi? Puisque l'eglise ezalaki force, ezalaki force. Tomona yango ata lelo na kati ya ba Afrique, non? Soki olingi ozala makasi, zalaka na bato ebele na nsima na yo, surtout mpo na eglise. C'est à dire na donc na moment na moi je pense que ekoma ki neti concurrence ou bien ekoma ki defi chaque mm. pays aluka pe atala mais est-ce que bino ah, boko eh, yo frère oh, yo bien hein tu vois mm. bon je pense ezali na kata coulisse bongo mais mm. eh, eh bato bazalaki en Allemagne à l'époque moi je me rappelle même euh, na bakoko oyo oh, bakola awa ah, donc à mm. l'époque mm. ya ba donc première guerre mondiale deuxième guerre mondiale surtout Mais hmm. pona nga ce que bon ekomi neti na mwa sens ya plus religion au leza na ndenge ye moko mutu na abandaki dans hmm. sens wa mais sota olobi bon nzambe ekomi kokita est-ce que ozo penser que parce que na ndenge ozo expliquer awa c'est comme si même à l'origine bon nzambe pena pe ezalaki te ta olobi bon nzambe ekomi kokita Ozo linga ko sala allusion à quoi parce que ba eglise yango nde ezo botama ekomi eza lokola eloko ya batu ezali makanisi ya batu ba cree cree ba branche na bango tout ça pona ba interet oyo bango moko ba miyebi bon est ce que bo nzambe penza ezali na kati? Bon frère omoni nzambe aza malamu Dieu est tellement bon Dieu est tellement bon peut etre eko choque nzambe ako sauve yo te po Osambelaka mikolo nionso? Non. Oui. Nzambe ako sauver yo te po ozali pasteur oteyaka banda tongo ti pokwa. Non. Nzambe ako sauver yo soki ye moko asepeli a sauver yo. Ça dit bato ah, mosusu bayebi te. Ouais ouais ouais ouais. Mm, mm, ouais. Mm. Puisque tango Nzambe akende koluka Abraham. Abraham anda est-ce que Abraham anda kosambela te azali païen te. Na na na me me Mesopotamie kuna soki na Iran na Iran lelo. Azali païen. Ayi païen. Nzambe ake koluka ye yemoko. Nzambe asali alliance na ye yemoko. Tango Moïse akimi Egypte, Nzambe ake koluka ye yemoko. C'est à dire Nzambe aluka batu mosusu bango moko. Ake aluki yo kaka bien ayo yaka na na donc j'ai besoin de toi. Moyibi wana na croix azui defense ya ya ya Jesus ah absi Jesus mais ndenge nini okota. Tu vois ce que je veux dire? C'est à dire Nzambe asalaka makambo na ndenge ya na ndenge na ye. Tu peux bien commencer puisque pour que Nzambe a travailler il a besoin des hommes. Ozo mona? Il a besoin des hommes. Sikoyo bato nde sikoyo au fur et à mesure ba ba continuaka nde ba bebisaka ou bien bango te mais bato baza na bango bakomaka ko bebisa. Yango na lobi que bo Nzambe ndeti par exemple histoire ya Martin Luther. Jour nga na monaki yango ou bien na yokaki yango esalaki nga chair de poule na sens que frère 1500 Yo mutu moko boye kaka oza kaka normal kaka boye okomi muana ba moko o revolutionne mokili pe osali pe makambu nayo ce ce que tu peux pas le faire avec avec ta force eza ezalaki esprit ya nzambe ekotelaki ye tomonaki bon histoire ya nani ya ya Samson na kati ya bible aza na na makasi ya nzambe non Na mais après asukaki nini? Après akufaki c'est à dire elingi koloba que no Nzambe akozala na yo après yo moko tango ozo kolanda makambo na ndenge na yo Nzambe a quitter yo nde sikoyo nalobi que bon Nzambe ekiti mais il y avait des gens à l'epoque oyo peut etre ba kombo na bango eyebani te ils priaient aussi na donc avec na kati ya verite ya nalobi que bato baza na kati ya ba assemblee il y avait il ya meme des gens aussi qui sont là mais ils prient na kati ya verite mais sauf que Peut-etre nzambe alingi bazala na kuna pona temps moko ba koki babimisa ngo na kati wana ba se lobi. Voilà donc awa tozo kende sur la minute ezo koma presque na suka ya emission na biso. Quand nga quand même nalingi quand même pona kosilisa thème oyo ko expliquer d'abord biso forme donc église de réveil oyo biso toyebi na ba mboka na biso parce que ba congolais nde bazo landa biso awa église de réveil oyo ekoma na Congo oyo oyo lelo oyo tobengaka ba église de réveil Ewutaki wapi ebandaki wapi parce que awa opesi eglise de reveil en general origine nango ndenge ebandaki na ba branche ebele tout ça ba courant ebele mais oyo eza na congo lelo oyo eza quand meme pas particulier ewuta quand meme quelque part soki pe tosisa vraiment nango peut dans 10 minutes tosisa vraiment cette emission ewuta wapi ebandaki ndenge nini. Bon tango nazali na kati ya ba ya ba eglise à l'epoque avant que nalongwa ba eglise ya Congo mais siko histoire histoire eglise de ya Congo version oyo te to mona ya ba ya baka baka kenza te wana te wana za eh, wana te wana te wana za wana ba ba commerçant wana te puisque baka kenza ba ba nani ba mutombo bango ba bauta nzambe malamu eh bauta hmm. nzambe malamu eh, donc euh, mais siko eglise de l'éveil bandi ndeni ya batu oyo bakombo etangama mingi Septante nde sikoyo mopepana na kati ya eglise na kati ya ya Congo ekomaki koya je veux dire c'est à dire tozo tanga kombo ya Jacques Verneau oyo mukolo ya eglise oyo babengaka la borne ye azalaki sikoyo na na donc na branche sikoyo branche ya Jacques Verneau eza presque ndembo na branche ya nini ya ya ya Luther donc eza na eglise protestante yango wana pasteur oyo pasteur moko boye ateyaka ti lelo boye comment il s'appelle Roland Dalo Roland dalo bango ba wuta eglise ya la borne wana bango sikoyo eglise na bango eza branche ya eglise protestante eza eza branche ya eglise de reveil te mais sikoyo tobengi yango de reveil puani puisque batu baza libre donc saint esprit soit soit soit disant bien sur saint esprit esalaka boye na boye tout ça mais les les noms qui reviennent souvent ezali kombo ya Nani ya Heidi na Heidi na bal je pense kombo naye wana mutu oyo abandaki eglise ya eglise comment appelle ça eglise ya nzambe malamu toza na batu lokola banani ba papa kelani wana to batu lokola banani ba Jacques Verno bango baza neti batu ba babandaki ba biloko wana avant bien sur misusu pe bazali oyo nga pete na donc na nayebi te mais ce que moi je peux me rappeler eza que na ba annee 80 ba eglise de reveil ewutaki sikoyo na kati ya mission ebimi nde libanda ya mission Nde nalobi kaka mission ewuta na kati ya eglise donc neti catholique c'est à dire protestant a proteste contre eglise catholique abimi après sikoyo na kati ya eglise protestante pe batu mosusu baye komona que mais makambo mosusu esalema on dirait yango te bango pe baye kobima bakomi ba eglise libre oyo tobengi plus tard eglise de reveil donc eglise de reveil babenga yango kaka pona neti toba neti saint esprit asalaka ou bien batu baza plus libre eza eglise moko okoki kotia yango na kati ya sac te c'est à dire eza eglise moko neti E bougeaka bougeaka pamba pamba yango omoni pe e botoli lokola ba ba mayebo mais sauf que na ndenge ya ya ya mabe c'est à dire ils n'ont pas atteint donc le but oyo ezalaki donc ya ko reveiller ba batu spirituellement donc bref ba kombo nga na oyo nga na na moni etangama mingi ezalaka ba biloko ba kombo wana ba Verno ba Nkelani et puis et puis nani Aidina donc c'est ça au fait neti ba Oui, question peut-être pour la silisa parce que tout comme na suka ya émission. En fait, tant yo zolo ba awa, ben dit de avait tant bandaki na Congo, Ezalaki penza na bonzambe mais après sikoyo nde eye kozua ba direction mosusu pona ba interet oyo biso oyo peut toko developper peut etre plus tard c'est à dire que au depart eyaki na esprit penza ya nzambe pona kofungola penza bana nzambe c'est un peu ça soki na completement oui frère problème eza que obi oui. euh, nga na naza peut témoin ba ba ba nini ba bloc wana c'est à dire euh, oui. c'est à dire oui. Euh, na au, au début au début taba mm. ba église de réveil yaki frère Puisque moi je pense pas que soki Nzambe abengaki mutu, mutu akokoma na ba na ba na ba niveau nde tomoni ba ba koma ke le koma kutu le koma euh, akomi kosimba na kisi mais awuta ba eglise de reveil voilà. ozomona c'est-à-dire bref à l'epoque Nzambe au fait Nzambe azala nde complique te frère Nzambe alobi soki osali mabe reconnaitre mabe na yo senga bolimbisi nzambe azalaka azalaka toujours près pona ko kobandela à zero donc na biso c'est à dire batu wana babandaki malamu na nzambe mais comme nga nga nalobaka toujours mais on dirait bazalaki bapasaki par la nouvelle naissance te eza brisement ezalaki non non c'est à dire bazalaki na brisement ya nzoto mais pas brisement ya molimo frère bazalaki vas-y vas-y hmm. nanga tout en fait à quel moment à quel moment oyo ba comment ko dévier en fait parce que tolobi awa ebandaki bien olobi peut-être mbongo ya kota mais vraiment à quel moment et puis banani yango toloba ba otangi ba oyo ba bandaki yango mais banani yango ba bandaki ko bebisa parce que c'est aussi là aussi le problème et bandi ko beba à quel moment à quel à quel époque oh, ngai c'est que je peux me rappeler euh, mm. frère comme boyo ko ya liboso na mutu na nga Kankienza frère. Kankienza auti Etats-Unis azwi mopepe ya ba Benny Hinn aye na ba veste soki abeti yo veste bokwei me veste ya kilo fo kweya kaka ti mais eza na témoignage mpona kopropose bandeko balandi sikoyo émission oyo banda vendredi bon se ebandaki déjà Soki batu balandi dejà yango bako comprendre pe origine ya nkolo ya Kakeza. Loba loba loba hum hum. Cest à eza ezali ka nalobi boye nabi boye batu bayaki na makambo ya bien bazalaki après bango baye ko se compromettre pe lisusu baza pe cest à neti par exemple Aidina Aidina wana azali ne mutu normal azalaki papa moko ya bien abandaki ne pe bien après sikoyo tango ye akufi batie muasi na ye. batie mwasi na ye eh, donc omoni ebebaki déjà après ntango basali branche ya, ya, ya soki euh, nzambe ma, malamu me ya, ya portugais nango na, na angola batie père mo hmm. babenge papa lutumba ye mpe kuna abandaki bien mpo akomi na mbongo akomi euh, kotoye je vais dire bapoliticien je me rappelle même hmm. azoya na kati ya allemagne awa asomba euh, baaudio boye cache donc mbongo ebele ebele Les gens baza kofukamela ye bafukamela ye ozo mona c'est à dire c'est pour dire que na kankienza aye kobakisa donc kankienza kutino euh nani susu oyo mususu nani mutombo kalombo euh, nani susu puisque banani neti ba série na biso tozalaki bana mike na kin ba kombo ebanaki yango wana Trafic dejà ya diamant à l'epoque et pourtant à l'epoque ba sera Mobutu ko teka diamant ezalaki illegal ça veut dire ko bima na diamant na obimi na diamant na na na mboka te mais lui qu'est ce qu'il faisait? Ako kende na ba filles ba melon ba melon na kati ake nango na na Portugal ake nango aye na na na na na Belgique et kutu ezo ko kamwisa nga ke lelo lelo akomi ko loba mambo ebele mambo ebele ebele on dirait ke aza mosantu frère batana ils ont commence à detruire d'abord la jeunesse Oyo baza bande kolinga kosala nzambe biso comme biso par la grace de Dieu tomona bango mais on etait pas facile bazwa bazwa biso frère ozo mona c'est à dire donc na bandeli ba kombo frère eza très très très important kankienza mutombo kalombo euh nani euh nani euh kutino soni euh nani nani mususu nani susu nani susu Ah nani lisusu kombo eko se kombo bisu ba kanga boye ba denis eh, nani ba denis les denis les denis les donc ye kutu donc euh, donc ye mm. kutu donc ye kutu déjà à l'époque na king c'est moi qui dit mais type yo type à lukanini à lukanini c'est bref ça dit bango ba ki na mupepe na sikoyo ba ko lakisa batu mbongo or le vent ya mbongo eutaki sikoyo États-Unis yango sikoyo à partir na sikoyo ba église oyo ba combat spirituel tango ye ko bima lisusu Yango sikoyo nde ebebisi susu bien bien ba nani ba mama olangi wana ebebisi susu bien bien ekaboli ba famille epesi ba ba ba ba message oyo ezali ezali contre la bible meme ba message que okoki ko par ko pardonner mutu mais zala musika na ye boye na tout ça baye kobebisa ekoti sikoyo koyina pe ekoti ekomi makambu lokola politise eye kobeba sikoyo ebebi nango ebebi ndenge ndenge eza boye kutu frère donc eglise oyo babengi de reveil ya congo Bazui mikanda kaka soki na soki na 90 et quelques heures, soki na non na 2000 et quelques heures, mais tala nde baza ko bunda. C'est pour dire que ils ont tellement beaucoup de profits na sima wana frère. Rappelle toi na lobaki nayo que na kati ya temoignage na lobaki que j'etais na kati ya eglise ya Mukuna frère plein plein à craquer na kati pe libanda. C'est à dire soki oza musicien otekaka ba CD, oteki CD jour moko, Mutu asombi kaka un dollar un dollar donc un dollar frère okozala na ba mbongo moko boye je sais pas soki 4000 5000 euros peut etre par jour sikoyo batu wana imagine toi sikoyo combien de gens bazo traine na sima na bango yango omoni tozali kosala ba emission pona koloba que non tozali koluka ko demystifier batu wana ozo mona tozo demystifier pona tolingi bino bana nzambe oyo bozo landa biso Bo pesa bomoi na bino epa nzambe reellement bo ndima yesu na vie na bino reellement bo mona que bo zala susu bato bozo kende ci et la te nzambe ako pambola bino susu ko leka voila. Voilà ça c'etait vraiment merci en tout cas frère kashisha pona emission ya lelo donc ecluse de reveil bo moni origine yango ti na ndenge oyo ekomeli na Congo na makambu oyo tout ekomema na kati ya mboka na biso tokoma na suka frère peut-etre pona kosilisa pona ko conclure complètement to debole temps parce que c'est vraiment très difficile hein emission ya kosala 30 minutes tozo debode kaka mwa muke parce que c'est quand même important pona kosilisa peut-etre dans une minute toloba sikoyo ke ba église de réveil na Congo ekomi nango ba église de sommeil donc en fait echanger Normalement nzambe asala biso grace surtout na Congo mutu aza na facilite ya ko comprendre meme ecriture frère hmm. mais sikoyo tellement ba comprendre na ndenge ya theologie eza na ndenge ya esprit te frère ya omoni baza koluka hmm. baza koluka ba ba mate batu pas ko mate mais azo batu na ndenge ya maloba na ye ba atomes wana il parle tellement bien tellement bien hmm. mais commerçant la séduction séduction, séduction frère mais commerçant commerçant Bango nionso bakomi bakomi ba pasteurs, ba Mike Kalambay bakomi ba pasteurs, seduction puisque ayebi que batu balingaka ye. Tu comprends ce que je veux dire? Balingaka ye. Na ko sala message moko dernièrement na lobi que non na teyi ba faux chretiens. Yango naza ko senga na bana Nzambe bo zala nde ba disciples. Chretien aza religieux c'est à dire ozo landa kaka religion chretienne mais disciple ozo landa Yesu oyo akufela yo. Oyo akufela yo eza kombo naye yesu akufela yo nde ozo landa soki olandi ye nde albi alobi que no vous connaitre la verite et la verite vous affranchira donc jean huit 32 sikoyo soki oza kolanda batu ya mokili il vont vous donner des messages frère ngai nasala ba cours mususu pona tokende tokende pe tokomi na suka nasala ba cours mususu na tantu toza na kati ya ba eglise wana Omona ba pasteurs baza kouta Etats Unis bazoya avec euh, ba ba formulaire moko boye ba question reponse ça dit tango ozopesa par exemple batuni ba, ba, par exemple babi que non bon yo est ce que soki mutu afingi yo deux fois okosilika ndenge nini okomi o oh, moyen soki yo mutu asengi yo lipa opesa nini ça dit okoshe koshe siko na suka epesi resultat ya kibo moto ndenge yo ozalaka frère bali ko se laisse avoir alors ezo kosala mawa mingi nzambe asunga ba oyo penza baza ko comprendre biso et nayebi te frère vraiment toko suka kaka boye te soki ba corona oyo esili frère Ali mais pourquoi pas ozui ata salle moko kuna toye toteya ata une fois par mois banza mibale okomaka mawa nzambe puisque toko tika kaka boye te toko tika kaka boye te frère